ዮሐንስ ልጅአለም እባላለሁ። በጋዜጠኝነት ሙያ ነው ሰራው በ በ2012 ዓመተ ምህረት በጋዜጠኝነት ሙያ የማስተርስ ዲግሪን ሰርቻለሁ። በዛ ወቅት የመመረቂያ ጽሁፌን ያደረኩት በታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ታላላቅ ዓለም አቀፍ የብዙሀን መገናኛ የሆኑ ከሆኑት መካከል ና ቢቢሲ መርጬ አሜሪካ መራሽ ድርድር በወቅቱ በአሜሪካ ሲካሄድ ነበር እና እዛ ድርድር ላይ ሁለቱ የመገናኛ ብዙሀን የሰሯቸውን ዜናዎች ሁለት ሁለት ናሙናዎችን መርጬ በጥልቀት አረፍተ ነገር በአረፍተ ነገር ከፈተሽኩ በኋላ ምን አይነት እንድምታ ነበራቸው፣ የማንን ያህል ሚዛን የሚያስጠብቁ ነበሩ የሚለውን ጥያቄ አንስቼ ነው ለመመለስ የሞከርኩት። እንግዲህ እኔ በወቅቱ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ ይታወቃል ከ2004 መጋቢት 24 ከተበሰረ በኋላ ታላላቅ ዓለም አቀፍ የብዙኃን መገናኛዎች ስለ ግድቡ ዘግቧል። የኢትዮጵያ መልካም አምባሳደር ነበር ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ሀገሪቱ የምትታወቅበትን የጦርነት የረሃብ ትርክት የቀየረና ከልማትና ሀገሪቱን ከተፈጥሮ ሀብቷ ጋር የማስተሳሰር አዲስ አይነት እይታን ይዞ ስለመጣ ለኢትዮጵያ መልካም የሆነ አምባሳደር ነበር ማለት እንችላለን። እኔ በጥናቴ ወዳየኋቸው ጉዳዮች ስንመጣ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ሁለቱ በጥናት ያካትትባቸው አልጀዚራና ቢቢሲ ከውጥረትና ጦርነት እንዲሁም አለመረጋጋት ጋር ግድቡን አገናኝቶ የሚዘገብ ዝንባሌ አይቻለሁ። ይህ የተፋሰሱ ሀገራት 11 የተፋሰሱ ሀገራት አሉ። 280 ሚሊዮን ህዝብ አለ። ስለዚህ እነዚህን ህዝቦች በሚጠቅም መልኩ ሳይሆን የግብፅን የቆየ ታሪካዊ የበላይነት የሚያጎላ አዘጋገብ ነው። ምክንያቱም ግድቡም ከውጥረት ከጦርነት ካለመረጋጋት ጋር ማያያዙ የሚጠቅመው የግብፅን የቆየ የበላይነት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ውጭ በተጋነነ መንገድ የግብፅን ጥገኝነት አባይ ላይ ያላትን ጥገኝነት እና ናይል ላይ ያላትን ጥገኝነት ከሚገባው በላይ አጋና ጉልቶ የማሳየት ነገር አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ የሉዓላዊነት በግዛት ክልሌ ማዘዝ እችላለሁ የሚለውን ለማረጋገጥ የምትገነባው ግድብ እንደሆነ የማሳየት ዝንባሌ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግብፅ ጎሮሮ ላይ የሚገነባ ወይም ደግሞ የግብፅ ህልውና ላይ አደጋ የጣለ ተደርጎ ህልውናንና በግዛት የማዘዝን ሉዓላዊነትን ሚዛን ላይ የማምጣት አካሄድ ነው የነበረው። ይህ አካሄድ ለጋራ ተጠቃሚነት ለትብብር ሳይሆን የቆየው የግብፅን የበላይነት የሚያስቀጥል አካሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ መስተካከል አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም እየተገነባ ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭ ግድብ ነው። ውሃው ከግድቡ ጀርባ ከተኛ በኋላ ተርባይን መጥቶ ከሺ ዓመታት በፊት ሲሄድ እንደነበረው በተለመደ መንገድ ይሄዳል ማለት ነው ውሃ። ስለዚህ ለግብጽ የህልውና ጉዳይ የሚሆንበት ሁኔታ የለም። እንዲሁም በተገላቢጦሽ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው። ምክንያቱም መቶ ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ከዚህ ውስጥ በጣም ብዙ የኤሌክትሪክ ኃይል አያገኝም፣ የንጹህ መጠጥ አያገኝም። ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ፋብሪካዎች ቢገነቡ ኃይል ከሌለ ትልቅ የሆነ ችግር ውስጥ ነው የሚገቡት። ስለዚህ ግድቡ የህልውና ጉዳይ የሚሆነው ከግብጽ ይልቅ ለኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የተፋሰሱን ሁኔታ በምናይበት ጊዜ አባይን ተፈጥሮ ሁኔታውን በምናይበት ጊዜ የኃይል ማመንጫ ግድቦችን ለመስራት ተራራማ አካባቢ ስለሆነ ኢትዮጵያ አካባቢ ያለው ሁኔታ ተራራማ ስለሆነ የኃይል ማመንጫ ግድቦችን ለመስራት እጅግ በጣም የተመቸ ነው። በአንጻሩ ሱዳንና ግብጽ ላይ ደግሞ የመስኖ ስራን ለመስራት እጅግ የተመቸ መልካም ምድር ነው ያላቸው። ስለዚህ ተፈጥሮን ራሷን በምናስተውላት ጊዜ ከግጭት ይልቅ ለትብብር እጅግ የተመቸ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ውሃ በብዛት ተከማች ማለት በኃይል ማመንጫ ግድቦች አማካኝነት ለትነት የመጋለጥ እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። ውሃው ይጠበቃል ማለት ነው። ግብጽና ሱዳን ላይ ውሃ ሲተኛ ደግሞ ለትነት የመጋለጥ እድሉ በጣም ከፍ ያለ ይሆናል። ስለዚህ ውሃን ለመቆጠብ አካባቢን ለማልማት የአባይ ተፋሰስ የናይል basin nature ወይም ጠቅላላ ተፈጥሮን ስናየው እየተመቸ ነው። ስለዚህ የመገናኛ ብዙሃን ግጭትን፣ አለመግባባትን ከማጉላት ይልቅ የትብብር አቅጣጫዎች እንዳሉ የትብብር መልካም እድሎች እንዳሉ የትብብር ጸጋዎች እንዳሉ በሚያጎላ መንገድ መዘገብ አለባቸው። ወደፊት ጥናቶችም እንደሚያሳዩት ወደፊት ውሃ እጅግ አስፈላጊ ከሆነ የተፈጥሮ ሀብት ሆኖ ነው የሚቀጥለው። አሁን የአየር ንብረት ለውጥ አለ። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበረውን የአንድን ሀገር የበላይነት አስቀጥለን እንሄዳለን የሚባለው አይነት አካሄድ ሊሰራ አይችልም። አስራ አንዱም ሀገራት Egypt the gift of the Nile ይባላል። ግብጽ የአባይ ስጦታ ናት ወይም የናይል ስጦታ ናት ይባላል። ይህ ትርክት መቀየር አለበት። አስራ አንዱም ሀገራት የተፋሰሱ ስጦታዎች ናቸው ወደሚል ትርክት መምጣት አለብን። ሁሉም በጋራ መልማት ወደሚችሉበት ሁኔታ መምጣት አለብን። አሁን ከዚህ በፊት የላኞቹ የተፋሰ ሀገራት ዝናብን ጠብቀው ነበር የሚያመርቱት የኃይል ማመንጫ ተቋማት የሚሉላቸውም። ስለዚህ በዚያ መንገድ ሌላ ሺህ ዓመታትን ልናስተናግድ አንችልም። የሰው ህይወት ለውጥ አለበት፣ መሻሻል አለበት። በተመሳሳይ ደግሞ ግብጽና ሱዳን ላይም ደግሞ ለሰው ህይወት አባይ ማለት ምን ማለት እንደሆነም የላኞቹ የተፋሰስ ሀገራት መረዳት አንዱ በሌላው ጫማ ውስጥ ራሱን አስገብቶ የማየትና የመተባበር አቅጣጫን በሚያጎላ መንገድ ነው መንቀሳቀስ ያለብን። የመገናኛ ብዙሀንም በዛ መንገድ ራሳቸውን መቃኘት አለባቸው። ስለ ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስለ ናይል ቤዚን መዘገቡ በጣም መልካም ነው። ግን ደግሞ ሲዘገብ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን በሚያጎላ መንገድ ነው ወይስ የቆየውን የአንድ ወገን የበላይነት በሚያስቀጥል መልኩ ነው ወይ እየተዘገበ ያለው የሚለውን በጥልቀት መፈተሽ መመርመር እጅግ የተገባ ነው የሚሆነው።